kokoba kadelin nama tetapi tinyahonya nyana umum ditanya bib sekarang di mana tahu di mana saya ya tadi gue kukule ditang ngomong deh tadi kan udah sekarang harus ngomong lagi dek nangtung deh baik berarti kan nyana pemikiran dana ya di mana nah iyalah Habib Umar malam dia bersama-sama orang jasadna wallahu alam ruhna di mana <clears throat> sebab teu kadeuleuy ku jana teu kadeuleuy ngarokok dua rokok. ha <laughs> para jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah tetapi hikmah tidak Kanjeng Nabi Adam seperti etak ya ialah orang karungpul di dia lamun Kanjeng Nabi Adam untuk seperti itu mulai orang diier tetapi hikmah nama Masya Allah Karimlah orang aya didier Iruk mengalami sakit mengalami waras De mengalami pendidikan mengalami zikir-dzikir-dzikir mengalami maksiat masiaat-nasiat mengalami ngaji-ngaji-ngaji mengalami berbagai permasiatan-permasiaatan nah selama orang hirup di dunia seperti lah orang ngajimahta aya nu nyetel naon coba Ayo pun bola eh ringan kene bola mah selain bola naon ayo cepet atuh film unyil unyil boleh tuh dia nyawa aja tolong tuh cuman berarti ya goblok ya berarti ayo kesatuan di diharap ya tuh kan nah <laughs> itu iya beres ya aduh anak gua aja Agus tuh beres nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Imam Ashari nyaritakan satu ayat pul mujiri muna bisimahum kanyahoan di lem je lemaaanu berdosa dengan tanda-tandakho binwa dicekelku malaikat bunbunbal suna cerita di akhirat lamun awewe digusur buukna dibalangkan kanaraka lalaki Mu ayah janggotan janggotna lamun aya digusur sukuna kanaraka patuhkhodu bin Nawasi Waldam ceamari tekudu di akhirat di dunia ke ente hayangnya urang digussur-gusurku malaikat ketika ente datang ka diate digussurku malaikat bunbunan jeng damppal suna patuhkho bin Nawasi Waldam cek malaikat ka dia kay mahjago senang urang lain digussurku malaikat Turapul mujrimuna bisimahum. Engke sewaktu-waktu jelema nu maksiat digusur deui. Ieu na ieu. Digusur deui, dibalangkeun, dibawa ke tempat maksiat. Malaikat kene. Sewaktu-waktu dibawa ke tempat pengajian, sewaktu-waktu dibawa ke tempat ibadah, sewaktu-waktu digusur dibawa ke tempat maksiat. Malaikatlah anu gusur tukhudhu bin nawasi wal aqdam hakekat nama jelemahlamatku Allah jelama silakaku Allah mata kurang bersyukur ke Gusti Allah dibawa ditarik ku malaikat dihijikan jeng ahli-ahli Allah subhanahu Wa ta'ala nah ia mempertahankan nggak hijdah orang je ahli Allah iya paling sulit syukuri dan syukuri dan syukuri naudzubillahminzalik lamun kebenaran orangker dibawaku malaikat dihijikan jeng ahli-ahli korupsi dihijikan je ahli-ahli maksiat dihijikan je ahli-ahlidoraka kan uh, umur misalnya dirinya naudbillahza Nah jadi Kasimpuler nakwai orang nyahu bahwa ulah waka di akhirat di dunia baikful murim nahum bakal kanyahoan ahli-ahli doraka dengan tanda-tanda kedorakaan. sebaliknya ahli-ahli Allah bakal kanyahoan dengan tanda-tanda ahli-ahli surgan maka di dunia kene dipisakan kugusya Allah patuh bin Nawa menurut Imam Syron di dunia guys dipisah-pisa jelemammund diarakken ngaji jelemammund diasken kanaka ahli Allah jelemam diakajin ya bangsa jekar itu banyak minimalaje polisi TNI anjar tapi polisi orang mari bersyukur kagusi Allah dihijikan jeng ahli-ahli Allah malam ia orang bisa memandang Habib Umar mudah-mudahan dicatatku malaikat disaksianku malaikat bahwa orang mencintai Kanjeng Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaiallam dengan tanda mencintai salah satu zuryatna ayaah di Har pun orangrang daerahrah kurang sangat bangga sangat cinta selain daripada Habib Umar Habib- Habib nu lain di orang Alhamdulillah mencintai para duriat para jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah eke orang menghadapi maut kabehan bakal paah Nu diceritakan diceritakan orang sangpa hirup sorangan di kuburan bisa direnung-renung kurang jas ditinggalkan lepis ditinggalkan jubah ditinggalkan harta imah ditinggalkan kabeh sekalipun orang buka pemajikan nubahenol ditinggalkan tetap baik orang asup ke kuburan sorangan tetapi cek Imam Saroni begitu asup ke kuburan ternyata ramai di kuburan teh ulah dianggap sepi di kuburan ramai masya Allah ep kuburan jadi di kuburan lenya sepertiak Haji Agus betah di kuburanis <laughs> Masya Allah asu kurang ke kuburan gudang Ya Allah casep garlis kurang ditanya ne ayaah naon Pak Haji lima waktu eh, Abdihajudha sayada hari gelis saya Masya Allah eh, bantuan-banan tipe Hajid ya ber ketanaga je pikiran jadi di jeruk kuuran kita ternyata rame namunnya orang rame kos gitu kurang yang pahi Imam Syronli Di kitab Mizan kubro jelaskanben para Aulia Allah sepenjasa kappa cintain jasapa seneng sebab bakal Kapanggih mengaran salat lima waktu bakal Kapangggih jeung puasa Romahon bakal Kapanggi jeung haji bakal Kapangggih jeung jariyah bakal Kapangggih jeung shodaqoh bakal Kapanggi jeung berbagai bantuan-banuan nga hijji didinya uran diri kueta ku ma sedih najeng kumaha keam mu ayaah jero kuburan sedih jeng keeg lamun memang waktu hirup diurang waktu hirup di dunia anak seperti eta salatna puasana zakatna hajinaeta nufarfard nunah tahajudna ya ya hajatna dzikirna nu pu menonjol nuga rilis jengnuuka rasep eta adalah berupa shodaqohh-shodaqohh jariya shodakoh-shodaohh sunnah shodakoh-shodakoh bantuan bantuan etes sangat menonjol di jero kuburan kegelisan jeung Kaasepanan lahro mujrim Nahum batuwa dibalikkan ahli Allah ge bakal kayahwan tanda-tanda di jero kubur bakal kapanggih jeung amal-amal perbuatan adu waktu di dunia dilaksanakan di bakal timbul kasep gelis kasep lain hiji lain dua rame di jero kuburan tinggal orang bayi yakin apa nanti sholat orang bakal kasep tinggal sakit itu doang tak iya sebenarnya mah iya puasa orang bakal ngewujud gelis apa nanti sih lantaran puasa orang yang sholat orang mah ente tadi Numandak ketika ditanya kubaya orang siapa eh kela <laughs> masalah lechan yakin salat orangna Kaarak wujud salat hungkul wallu alam batin nama puasa gitu kene baca Quran gitu kenedzi kiri gitu kene dan lain sebagai itu ke bantak mulai Ayeuna perbaikilah dshohir urang perbaikilah batin-urang supaya ketika orang salat sadar bahwa orang ke salat ketika orang puasa sadar bahwa orang berpuasa ketika orang hajid sadar orang ke haji ketika orang shodaqoh sadar bahwa orang ke bershodaqoh kesadaran anak bahwa orang di bawah perintah Allah subhanahuwa ta'ala para jamaah kaum muslimin Wal muslimat rohhimakumullah lamun orang nyaritakan tentang pendapat Imams Syoni indah keindahan anak ibu hajah komsa almarhumah mein lobababaturana di jero kuburanan sebab selain daripada sholat selain daripada puasa ter pernah tinggal sodakoh sodakoh nama Masya Allah luar biasa Yilah anu bakal ngajadikan babaturan-babaturan di jero kuburan anak tanda bahwa loba babaturan anak Yih nu hadir untuk mendoakan muhadir memberikan zikir muhadir memberikan segala doa luar biasa anjing nangis saya di alam itu tinggal orang y nu bakal menghadapi barzah kurang bakal lebagaga babaturana sakkumaha di jero kuburan hiji nomor kedua anak bababaturan orangkarasep gars apa Jarrore tinggal dibalikkan tadi mujiri Bunabihum lamunjeakaturaannya di jero kuburanng sebab amal-amal perbuatan anak Sakumaha tadi sebaliknya daripada ahli-alli surga yang lah perbuatan-perbuatan urang anu bakal jadi batu-rang di jero kubur ciptaen ku hari janganga baturan rang di jero kubur amal-amalsholeh amal-amal bagus indah negara nu paling indah ketika orangrang-gudang tipeing haju urang mandi wudhu salat zikir atau maca sholawat Ten peting yata bakal jadi Batur urang di jero kuburnyaangan kuburan-rang Masya Allah Cakbatur poek caang Cakbatur sempit lega Ilah gambaran-gambaran anu digambarkanku seorang wali Allah Subhanahu Wa ta'ala lain sekedar Imam S Syroni masih kene loba-loba ahli-ahli Allah anu ngagambambkan bababaturan-uran di jera kubur. doakan ibu hajah mudah-mudahan sekabeh dosanya dihampura kugus Allah subhanahu wa ta'ala diberre bababaturan Anu Karasep je nugalis janganladenan Anjna untuk menuju keselamatan di juro kubur anu terus kealemetan menuju surga Allah subhanahu Wa ta'ala kurang anuhall mudah-mudahan diharam pura Sakabeh dosa urang tur kurang maut mudah-mudahan Husnulkhotimah sakit Hammpua kasKB keluarga begitu ke ahli-ahli didier bisa bersiming kurang sehat tetapi alhamdulilillahirobbil alamin dengan ayah Habib Umar tambah-tambah kesehatan termotivasi ku an jena sehingga alhamdulilillahirobbil alamin pet tadi ngobrol jangan dimahnyangkap bakal detik y bakal kapang idenya Padahal tadi pamit jam setengah dua belas di imah. Oh iya kapang ini. Wallahu alam isuk deka mana? Tanya. Nah, iyalah keuntungan anu luar biasa. Malam iya di dia orang ngahiji jeng salah seorang zuriat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. يا الله يا رب العالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها